Hola, ¿qué tal? Amigos de Replicar, les habla Ricardo Iglesias. Estamos aquí en un video donde quiero mostrarles la Kenworth 800 a control remoto en escala 1.20. Pues espero les guste, espero sus likes, eh, su comentario, importantísimo. Y bueno, pues aquí corre el video pues para que vean esta Kenworth T800 corriendo video.